Останови, Господи, ты как магнит, тебе пою меня мне. И чувствую, по условию подаю, я всегда тебе даю. Останови. теплее солнце Никому тебя я знаю отдам Даже не с тобой знание порвется Ты мой верес, моя высота Ни одной второй такой не найдется Ты мой нежный кайф, моя красота Все проходит, но душа остается Я бегу по краю, но за тобой Я все понимаю, ты еще зла Тебя обнимает где-то другой Но ты не летаешь, даже взлетая. Ты все понимаешь, там пустота Где-то вдали одна засыпаешь Вспоминай нас счастливых тогда Вспоминай, как меня обнимаешь blue.